aí, manos e manas, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui no restaurante de só com o Pierre. O menino Pierre está aqui comigo, eu trouxe ele porque ele tem esse horário de cinema, né? Para pegar as coisas, para captar, então eu escravizei. Inclusive hoje é aniversário dele, vem parabéns. É, a Cintia tá aqui também, ela tá tirando fotos, tá fazendo vários takes da comida. Inclusive, segue a Cintia no Instagram, rouba uma mordida. E hoje a gente vai comer duas comidas muito tradicionais da Coreia. A gente tem aqui o bulgogi e aqui o bibimbap, né? E tem os, os acompanhamentos do Bulgogi aqui, que aí eu já não vou saber explicar. Mas aí eu vou chamar uma pessoa que vai saber explicar melhor. Eu venho aqui explicar. <laughs> Mas aqui são acompanhamentos que a gente chama em Panchan, né? Aqui temos o, a raiz de bardana, que é o uon em coreano. Temos a raiz de flor de lótus. Temos os chan, que são as, as pancaquinhas coreanas, no caso. São normalmente alguma carne, peixe, que são empanadas no, no ovo. Aqui tem o gyeongchi, que é peixe desidratado com pimenta. Essa aqui é a tradução do é kimchi. Vocês já ouviram já falar, certamente. E sempre, toda refeição coreana sempre vai estar acompanhando o kimchi. Aqui é a berinjela. Aqui temos o mioji também, se querer, um pouco menor, tá? Esse aqui é a raiz de soja, ou pinamor. O malinha, que é napo desidratado, refogado em conserva na pimenta. E essa aqui é raia. A raia em conserva, no caso. Eu trouxe essa bebida para vocês, que é o Beishir Cha, que é... no japonês é conheceu como me também, que a gente mesmo fabrica o licor, o no caso não, o xarope dele. A gente coloca o açúcar junto com a fruta, deixa um, em torno de 4 meses até criar um xarope dele, depois a gente faixa dele, muito saboroso. É gostoso, eu, eu, eu gostei. Só dá uma misturadinha. Você tinha tomado sem mexer, agora eu mexi, é outra coisa. Agora que a gente já entendeu mais ou menos tudo, a gente vai né, na melhor parte, que é o quê? Comer, comer. A gente vai comer. E aí, ó, o bibimbap, como é que funciona? <laughs> É arroz com legumes e tem carne também, e aí tem um ovo cru em cima. E aí ele vem nesse pote de pedra, pegando fogo, e aí você pega, vai mexendo assim, aí vai fritando o ovo, aí é, é muito gostoso. Ah, então é então por isso que, que fica fervendo, porque é pedra. É, por isso que vem. Aí normalmente, como é que funciona? Lá na Coreia vinha com gochujang, gochujang. Tinha a pimenta que é um negócio complicado. Tá? Vinha já direto no, no, né, nele. E aí você pega, mexe tudo, fica tudo alimentado loucamente. Aí como eu não sou muito fã, eu falava, por favor, separado. Como é que a Midori tinha me ensinado? Que era separado? Teve um dia, essa é uma história engraçada, teve um dia que eu fui num, num restaurante, eu falei, eu quero bibimbap. E aí eu falei, é, é, no... sem pimenta, eu pedi sem pimenta. Aí eles ficaram tipo, não estou entendendo você. Aí eu fiquei, ah, ah, não, tipo, Aí eles até falaram me trouxeram gelado. Ah, me trouxeram ah, sim, temperatura normal. Só que com pimenta. Com pimenta. <laughs> com pimenta e temperatura normal. Aí não sabemos o nome do separado, mas aí a Midori falou, pede separado, que aí ou ela pediu inglês, nem lembro mais, tô, tô louca. Mas enfim, aí vem aqui tá separado. Tá separado. Esse aqui importa. Aqui tá separado, então aí é o que acontece? Você põe no seu prato, quem quer é pimenta pega, quem não quer não pega. É assim que funciona a vida de A parte muito legal, uma coisa que eu gosto muito no bulgogi, né, que agora vamos para o bulgogi, que é as carnes. O bulgogi é o que? Uma carne vem com os acompanhamentos, né? Tudo aqui, show 10 de 10. E aí você pega essa carne e grelha ela na mesa. Então aí a gente acende aqui, vai começar a mergulhar e a gente vai brilhando a caminha aqui, ó. E esse aqui é um chá de ameixa que eles deram pra gente. Eu nem sabia, eu nem tava no script, mas eu achei sensacional. E, cara, é muito bom. Nossa, eu não sou chegada em chá, mas eu achei isso ótimo. Ah, mas chá gelado é muito mais gostoso que o chá normal, eu acho. Concordo. Também, é, mas eu não sou chegada em chá. O que eu gostei é porque ele tem um gosto, não é tipo porque chá pra mim é uma coisa que não combina com comida. Só que ele tem um gosto de algo pra ser acompanhado com comida. É. Então, parece. É quase. É, parece um suco. Um suco. Só que mesmo assim é ainda melhor que suco. Não sei, o gosto parece que você é realmente está é comendo enjoado. uma comida. Ele não é enjoado de suco. É. Não sei. Não sei, eu curti, eu curti muito. Show. Show. Chá de ameixas. Muito bom. Bom, então é isso, vamos começar a comer? Vamos começar a comer. Nossa, meu Deus, mas é sério, é muito gostoso. Hum. <gasps> E é bem a pimenta. Nossa, eu adorei. Você gosta de pimenta? Não. Mas eu adorei. Agora descobri que gosto. Agora descobri. Nossa, isso aqui é mais gostoso. Qual é o nome disso mesmo? É aquele lá. aí é a raia. A raia, nossa, a raia. Meu Deus. Tudo bem que no Brasil a gente pode misturar muitas coisas também e a comida ficar com vários sabores, mas aqui eu acho que são muitos sabores juntos. Hum. Fica muito gostoso. É muita coisa junto e tudo meio que se completa. É. É, eu gosto. Outra coisa, é que a culinária coreana em si é muito comunitária. Então, tipo, tem tudo isso aqui, mas é pra todo mundo comer. Uma coisa que é muito comum é, tipo, pegar um, ou tipo, as pessoas, vai, saem duas pessoas, elas pedem dois pratos, e todo mundo come o prato de todo mundo, todo mundo come a comida de todo mundo, e ah, show, 10 de 10. Isso é muito bom. Lindo. Acho bem família, eu gosto dessas coisas assim. O que eu acho interessante dessa grelha é que fica uma coisa super família, assim, tipo, ah, dá, você fica mais à vontade pra comer, eu acho. Porque parece que você tá cozinhando em casa e comendo e fica tipo. Uh! Eu sinto isso também. Nossa. É tipo. Hum, tô aqui no fogão de casa e beliscando, cozinhando. Ah, sim! Incrível! É tipo, eu esqueci que eu tô num restaurante. Parece que eu tô ah, de boa num lugar incrível e é. tal. Em casa. É, em casa. Tem muito essa pegada. Agora que a gente já encheu a pança, a gente vai dar uma voltinha aqui pelas lojinhas da Liberdade para ver o que, que tem de K-pop, o que, que tem de J-pop, de J-rock, de cultura no geral. Cultura geek também, tem várias lojinhas cheias de coisa de cultura geek aqui. E você que é aqui de São Paulo, tá passando por aqui, precisa vir conhecer não só o bairro da Liberdade, mas também o restaurante Migai. vou deixar o endereço deles aqui na descrição. Vem provar esse gostinho da comida tradicional coreana, que é sensacional. Vocês vão se viciar, assim como eu. Então, venha tá certo? E se vier, já conhece o restaurante, deixa aqui nos comentários falando como foi a sua experiência, o que, que você achou, ou quando você vai vir, que quem sabe, né? Vai que a gente marca um rolê. Vamos marcar um rolê, tá bom? beijo pra vocês e até o próximo vídeo.